Nächster Halt, Klosters Platz. Reisende Richtung Sajens, Skor Darasp und Sameden, Pontresina werden gebeten umzusteigen. Next stop, Klosters Platz. Passengers for Salyains, Skwol Tarasp and Sameden, Pontresina, please change to the connecting train. Dieser Zug fährt weiter nach Landquart. Klosters Dorf werden gebeten, auf den Bus umzusteigen. This train continues to Landquart. Passengers for Klostersdorf, please change to the bus.